it's me Lucille. Welcome to my channel. Ito ako ngayon sa barko ng BF ko. Ayun lo, gusto niyo makita. Look. Since my VIP is not here, so I will make him a prank. Tsaka ba yun? Gagawin ko siya ng prank na break up prank. So, wala pa siya. Ano pa dapat gawin? Um, wala kong pantawag. Ano pa dapat kong gawin? Ang tagal naman nun. Nag, Doon kasi siya sa office niya naghatag og report ay ang tagal naman paano ko ba i-set up ang break up prank because it's my first time to log a prank to him <laughs> so what should I do dapat uh, ano pa ano dapat gawin so, mukong ngayon. Um, aha. Okay. Ipopost ko muna to guys ha. Kasi I will set the set up the prank for him. So bye-bye! See ya! Since wala akong magawa kung ano ang ipaprank ko sa kanya, kung saan tatawag na lang ako sa kanya kung saan na siya ngayon. Hello? Hello? Hello? Oh, asa na ka? Ha? Asa na ka? Hindi ba sa Dugay pa ka? Dugay ba? Asa ka? Ha? Asa ka? Diyan sa barko, malamang. Diyan ang bagay mo? Ay, kang kuhan, kaban, kabanban. Ah, tawag mo ka? Ay, ay mag six months? <laughs> ha, sa? Ah, tawag mo ka ah, mag six months. Magtanong, magtanong ko sana kung saan ka na ngayon. Tagalog pa. <laughs> Sorry na good. Sige, bye-bye. Tawag ha, ni Kakwan. Mama. Sige, babu. So, ayun guys. Wala pa siya dito. Nandun pa siya sa office nila. So, matagal-tagalan pa, pa yun. Sige, I'll be, I'll be right back. Bye, see you guys ayan guys, dito ako magsaset up sa kanya. At ito ang gamitin kong pang record kung paano ko siya pinaprank. Sana hindi maipekto guys. <laughs> Enggak, piscina pa. Sabihan niya. Piscina. Ni text ni ano mga ano, di ko ay makamareply ha. Asa ni text eh. Asa ano eh? Kani kani kani ta. Ni mo ang cellphone kay mo text mate na. Nalubat. Nalubat niya, di ka mo reply. Ah, lubat mo. Di ba ginan ka na kung matawag kay nagka padong ka muli? Ah, gadali. Ah, ano gadali ka kay di ka pa disturbo nga mag ano, mag detect mo. Sige, magbuot ka ha. Converge ka na. Wala na mong cellphone, no? Wala, anak. Text na to, Dayan, tayo mo hang... Hindi na. Kaduhang mo yan. Tapos? Tapos. Buwag na. Sige, bye-bye. Sige, ha? <laughs> oh! So, ano yung dami pang bahay mo na? Buang man ka di natural akong dadon kay buong naman tapak no ka. Bye. Sige, matinak ba? Asa man ay magbuang naman dito? Magbuang. Laka na ka. Sige, Text ka na tayo mo kuhan ka. Sa man oy. Yay! Sorry. <laughs> mama. to siya guys. Wala to siya Na nasaktan ko niya nga <laughs> nag-record ay. <laughs> Sabar siya oy. Mana dia kadugian man. Sige bye guys. For more video to notify just subscribe my channel. Don't forget to click and hit the button bell to notify for my next video. Thank you. Bye! Thank you for watching.